Rolo Faca es un nombre eh, en portugués, ¿cierto? Que Rolo es rueda y Faca es cuchillo. Esta rueda con cuchillo cumple la siguiente función. Es un tambor que adentro el tambor se le llena con agua y luego tiene un pértigo para que sea tirado por bueyes o caballos. Y al ir girando, cada cuchillo va cortando el rastrojo y lo introduce bajo la tierra. De esta forma, al pasarle la rolo faca a un potrero que está con rastrojo, evitamos la quema, porque al quemar el rastrojo estamos quemando la vida que está en la tierra. Esto es una técnica interesante. Vamos para arriba.